quero viver algo novo que me fa bruciare de novo o cuore fazendo todo medo desaparecer porta-me un'alma alma vivere viver. Mm, eu quero viver a trovarmi oggi qui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem.